Hola, soy José Guerra y hoy vengo a mostrarte la mejor, más simple y eficaz manera de crear tu página web. Lo que necesitas, dos cosas, conexión a internet y ganas de hacerlo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser tan simple? La respuesta, Shindo La mejor plataforma para crear tu página web en la web. Así de fácil, creas tu página directamente online en minutos y sin necesidad de instalar ningún software y lo mejor, completamente gratis. Seguro dirás, ¿es posible? Es, y te lo voy a demostrar. Primero nos dirigimos a www.shindo.com, como puedes ver aquí. Enseguida veremos la página principal de Shindo. En este campo crearemos el nombre de nuestra página o dominio. Yo usaré el nombre página concurso, pues es solo un ejemplo, pero tú puedes usar tu nombre, el de tu empresa o lo que se te ocurra. Luego de unos segundos, nos informará si el nombre está disponible y listo, tu página web está online. Simple, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo principal, editarla. Muchos se preguntarán, ¿cómo lo haré o podré darle el aspecto que quiero? Sí, y el único límite es tu imaginación. Para los que recién comienzan o para usuarios expertos, Jimdo nos ofrece opciones variadas de personalización. Por ejemplo, tienes cientos de plantillas predeterminadas para lograr un diseño atractivo, también puedes diseñarla tú mismo para lograr un efecto más personal. Y aquí lo mejor, podés usar código HTML y crear una web única. Otra ventaja es la posibilidad de agregar fotos, música, video, en fin, lo que desees, siempre con velocidad y eficacia. Para las fotos tienes galerías en flash espectaculares. Para la música y video puedes agregar un reproductor mediante código. Incluso puedes compartir tus archivos con todo el mundo al agregarlos como archivos para descarga. Y por si fuera poco, tienes conexión con las redes sociales más populares, teniendo así la posibilidad de compartir tus intereses y actividades con tus amigos y contactos. Son demasiadas las ventajas como para describirlas en tan poco tiempo, pero aquí las principales. 1. La facilidad y simplicidad con la que se crea la web. 2. La velocidad con la que opera el servidor, brindándonos mayor eficacia al crear nuestro sitio. 3. Las múltiples herramientas que nos ofrecen. 4. La posibilidad de compartir todo tipo de archivos, ya sean imágenes, música, video o lo que sea. Cabe destacar que el equipo de Jindo está siempre contigo, brindándote ayuda e información. No encontrarás en ninguna otra empresa el soporte que te brinda Jindo, además de poseer una interfaz intuitiva, simple e interactiva.